Hey, me hallo en la habitación de un hotel, evitando desmayos y me trajo tras toser. <coughs> Connection en lanzado de devolver Que el plan solucionen con acciones de poder Quincena en cuarentena Comercios en ruina Economía plana Nada cuadra sobre dosis de miedo Psicosis colectiva Crisis del medievo O sinopsis de película calles vacías Que alguien diga dónde está Copperfield Mucho avance tecnológico en Tecnópolis No hay ruido en la metrópolis Cadente de vida convertida en necrópolis Paraliza el país otro virus monárquico, el gobierno pulveriza con tasa a los autónomos sanitarios desarrollando síntomas Los super sin píldora, ni papel higiénico Control demográfico, con armas biológicas Será la incógnita que postre un anónimo Tiempos de pandemia son el mejor remedio para que nuestra media no sea un problema numérico Varias veces lo correcto es incorrecto, pero lo correcto es inconcreto Entonces existen fallos Ni lo bueno es tan bueno ni los malos son tan malos pues depende del relato Mientras tanto la desinformación tiende a ser la mayor herramienta con la que nos manejan bajo control Parece el entrante de una guerra o complot que se aproxima Acogida con cautela y precaución Somos simples títeres controlados por IDD Agotando tu piperes sin pensar en los límites Mientras que en sus mítines están cometiendo crímenes Contra nuestra especie despreciable especímenes Sus puntos de yo mueve pues el mundo como Arquímedes Desde el centro urbano hasta la selva más virgen Fíjense, me da a mí que el easter egg Está bajo el mar, tú ves la punta del iceberg